We are demons, believers, we dare We are not monsters, we

было легко. Разгуляться, Русь молодая, сила немерена, дайте коням не дадут меч. Ратью пойдем до погони, молода, Русь молодая, сердцу дорога, да не пристала нам сидеть по хатам, дайте коням не дадут want what Он слишком силен. Мы тебе поможем.